Hii ni taarifa fupi kuhusu ajali ambayo imetokea katika ziara ya mwenyekiti wa CUF Profesa Ibrahim Lipumba. Profesa Ibrahim Lipumba yumo kwenye ziara katika wilaya ya Kilwa na leo hii alikuwa na mkutano wa hadhara katika kijiji cha Njinjo. Baada ya mkutano, profesa na ujumbe wake wakitoka Njinjo kuelekea Kilwa Kivinje ambapo kesho watakuwa na mkutano hadhara, <clears throat> gari lao lilipata ajali na likapinduka. Mlikuwa na watu saba, akiwa mwenyewe Profesa Lipumba, mlinzi wake, mwandishi wa habari, mwenyekiti wa wilaya ya Kilwa, katibu wa wilaya ya Kilwa, dreva na mwanahabari. Ajali ilikuwa ni mbaya, na kwa kweli gari limepinduka magurudumu juu lakini bahati nzuri ni kwamba hakuna hata mmoja katika waliokuwemo katika gari hiyo iliyopata ajali mbaya ambaye amefariki. Wote wako hai na ni watu wawili tu ambao wamepata michubuko, Mheshimiwa Magafu, naibu, kati, naibu mkurugenzi wa haki za binadamu na Mheshimiwa Kingwele ambaye ni mlinzi wa profesa. Kwa hivyo kwa taarifa hii naomba kuwatoa wasiwasi kwamba kweli gari la Profesa Lipumba limepata ajali mbaya, lakini wote waliokuwemo wako hai wazima, na Profesa Lipumba pamoja na mkurugenzi Magafu pamoja na mwenyekiti katibu wa wilaya Kilwa Mheshimiwa Wasendera wako hospitali ya Kivinje kwa ajili ya kupata matibabu madogo, na si muda mrefu wataruhusiwa kurudi hotelini ambako walikuwa wamefikia. Kwa hivyo hiyo ndo taarifa rasmi, na taarifa hiyo nimeipokea baada ya kuzungumza na wote. Nimezungumza na Profesa Lipumba, nimezungumza na Magafu, nimezungumza na katibu wa wilaya na nimezungumza na mlinzi wa profesa, na hiyo ndo taarifa rasmi. Tuombe Mungu ajalie <clears throat> awanusuru na mambo mengine.